Salve, salve galera! Hoje nós vamos falar de Alice no País das Maravilhas. Vocês realmente querem saber a história dela? Fique sabendo para você tirar suas conclusões. Assista o vídeo até o final, até o último segundo. Galera, a história da Alice não é nada de como nós conhecemos. Fique sabendo que é bem macabra a história que eu vou contar para vocês agora. Alice é uma criança esquizofrênica. Isso, naquela época, uma criança esquizofrênica era coisa do capiroto, o que, que aconteceu? A mãe dela, por não ter condições, teve que a internar. Por mais que a mãe dela gostasse muito dela, mas teve que internar ela em um sanatório, por ela ser esquizofrênica. E como Alice tinha uma mente muito fértil, quando ela chegou no sanatório, tudo que ela via, todas as pessoas e todos os objetos que ela via no sanatório começaram a fazer parte da sua história. Começaram ali então ela idealizar o País das Maravilhas. Galera, para vocês terem uma ideia, o buraco por onde ela passava para chegar no País das Maravilhas, ela entrava por um buraco de coelho, certo? Na história, ela passa pela janela que tinha no seu quarto, onde ela cresceu presa, porque imagina, você cresceu preso dentro de um sanatório. Você só tem uma janela, quando você pula essa janela, você se sente livre. Então, essa era a ideia dela pelaquela janela, era o buraco que levava ela até a felicidade, do outro lado. Tipo, então, galera, agora eu vou te contar algumas curiosidades, vou falar um pouco sobre os personagens e termino a história para vocês, beleza? Por exemplo, galera, o coelho branco significava o tempo, que nunca passava. Ela acabou idealizando o coelho branco a partir de um relógio que ela tinha em formato de coelho, que significava o coelho branco. A Leve dividia quarto com o chapeleiro maluco, ela tinha uma depressão muito profunda e acabou sendo internada também no sanatório. Agora vem um dos personagens mais filha da puta que é a Lidelis usa ultimamente, que era o Gato Risonho. Galera, o Gato Risonho, realmente, tanto nas histórias de hoje como naquela época, ele era um filha da puta, mas naquela época era bem pior. O Gato Risonho era um enfermeiro que sempre abusava da Alice. Sempre que ela estava com, tomava os medicamentos, que ela acabava ficando desacordada e desorientada, esse enfermeiro abusava dela. Sempre que ela estava sendo abusada, ela olhava para a cara daquele enfermeiro e via aquele sorriso macabro na cara dele. A rainha de copas era a é diretora do sanatório, uma mulher muito cruel e também perturbadinhazinha. Galera, a rainha branca era sua mãe, como eu já disse, a mãe dela gostava muito dela e estava tentando conseguir uma certa condição para poder tirar Alice daquele lugar infernal. Os cianeses eram nada menos e nada mais do que duas pessoas que nasceram grudadas uma na outra. Eles não tinham demência nenhuma. Eles foram internados justamente porque nasciam grudados um no outro, então naquela época isso era visto como... Queima! <laughs> Era mais ou menos isso. As poções coma-me e beba-me nada mais era do que os medicamentos fortes que ela tomava. Quando ela tomava esses medicamentos, para ela estar no sanatório, ela se sentia muito grande ou muito pequena, fugia da realidade. Essas eram as porções que ela tomava remédios. De acordo com essa história, uma das enfermeiras era muito próxima a Alice e gostava muito dela. E acabou pegando essas histórias que ela escrevia em seu quarto e divulgando para a mídia para criar a história que nós conhecemos hoje, Alice no País das Maravilhas. Galera, eu fiz um apanhado geral da história, dei uma minimizada e vou contar uma parte para vocês do que aconteceu dentro desse sanatório. Uma certa vez, galera, Alice tentou fugir do sanatório, e acabou que os enfermeiros capturaram ela. Nisso, a bruxa malvada fez tratamento de choque com ela e a espancaram em seguida. Logo após isso, ela entrou em um coma severo. Após despertar do seu coma, ela entrou em uma depressão profunda, nunca mais sorriu ou sonhou com o País das Maravilhas. Sem falar que ela ficou muito violenta. Ela agrediu os funcionários do sanatório e acabou que foi espancada mais uma vez e entrou em coma. Uma certa vez, ela foi violada, mas com tanta violência que acabou tendo uma hemorragia interna e morreu alguns dias depois. Mas tem um porém, não acredita nessa baboseira porque isso é fake. Galera, essa história que eu contei pra vocês eu só encontrei em fontes de sites de terror, ou seja, sites querendo publicidade. Isso é fake, eu vi até youtubers falando sobre essa história, mas essa não é real. Se liguem agora que eu vou contar a verdadeira história da Alice para vocês. Galera, tinha um escritor que era muito amigo da família de Alice, Charles Dodgson, que assinava como Larry Carroll. Como ele era muito amigo e muito chegado à família dela, ele sempre levava Alice e suas duas irmãs para passear. Como ele sempre levava as crianças para passear, ela acabou sendo a musa inspiradora da sua história principal, Alice no País das Maravilhas, ou como era chamado naquela época, Alice no Subterrâneo. Galera, eles andavam muito pelos arredores de Ashford, então muitas das paisagens foram baseadas em Ashford, pois naquela época era muito estranho um homem de 31 anos ficar saindo com as filhas mais novas do seu melhor amigo. Eis então que começou a surgir boatos de que ele estava violando essas crianças, sendo que isso não era verdade até hoje, nada disso foi provado. Foi descoberto em documentos recentes que de quem ele gostava mesmo era da mãe das crianças, então ele ficava tentando agradar as crianças para poder se aproximar dela. A Alice foi protagonista das suas histórias em Alice no País das Maravilhas, em 1865, e também em Alice através do espelho, em 1871. Este, inclusive, galera, termina com um poema que a primeira letra de cada estrofe forma o nome da menina. E então, galera, com os boatos rodando de que o escritor estava afim das filhas dele, eles acabaram dando um basta na amizade deles, foi onde ele deixou de frequentar a casa da Alice. Então galera, se liga agora nas datas. A Alice no País da Maravilha vem em 1865 e a Alice através do espelho vem em 1871. Essas informações vão ser muito importantes porque eu vou falar a data que ele parou de frequentar a casa da família de Alice, quando o pai dela deu um basta naquela amizade, foi em 1863 dois anos antes dele lançar o primeiro livro. Não se preocupem, galera, porque na história não teve alteração nenhuma, só foram acrescentados dois personagens com a segunda parte, que foi o gato risonho chapeleiro maluco, que não existiam na primeira, que Lewis criou com as garotinhas, isso foi adicionado depois, e a história é como nós conhecemos. Não teve nada brutal ou grotesco na história original, a não ser esse fake que está espalhado pela internet. Ela já adulta, sabendo do sucesso que as histórias que envolvia ela como protagonista estava fazendo o sucesso que estava, ela resolveu vender o primeiro manuscrito que Leos criou, que estava com ela, e assim ganhando muito dinheiro com a fama da personagem. Essa é a história dela, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, ajudem a compartilhar. Não acreditem em qualquer baboseiro que vocês encontram na internet. Primeiro procurem as fontes reais. Isso é uma dica que eu deixo para vocês. Obrigado e fui!